Nusantara. Sambungkan nyambung, saya tidak tahu. Tapi yang buat lagu ini malam ini tidak ada di sini. Uh, eh, Omayola. Omayola. Mari silahkan jelaskan Nusantara ini dulu. Made. Ya, Mayu baru saja menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan Nusantara. Eh ini tidak lengkap. Siap lagu Nusantara saya buat dua itu buat dia baru dua minggu lalu. Ada dua bait, eh ada tiga bait dalam bahasa Indonesia tadi terakhirnya dalam bahasa tanah dalam gaya etnik dia acaranya nah, itu yang tadi kan bantu saja karena waktu terima kasih Lalu baru ya, beda bayarannya kakiku sakit, kaki kakiku sakit di pesta dansa. Mari kita goyang sama-sama. força para o amor. Lord. Mm-hmm. Why, you. why, why, why, why, why, why, why, kakak-kakak dari Mayowa Roots Band. Iya, band lokal yang tentunya menghadirkan lagu berbahasa daerah. Ini uh, patut kita banggakan ya untuk kita semua di BIA karena kita di